ти почекај, каде одиш? Немој ти натаму, немој. Го гледаш тунелот бел пред тебе, пријателе, но надмото е црн. Од црн и од темнината. Застани, послушај ме. Никој кој отишол натаму, не се вратил човече. Застани. Не ме слушаш а границата е толку тенка помеѓу да се биде човек или не. Живееме на тло, гнило, како старата цреша на баба ми. Ја гледате онаму? Од ден на ден се суши. Отровната почва ја уништи. Така како што од ден на ден има се помалку луѓе, а се повеќе затронени души, нездрави, скомплексира. Мислиш мојот живот го носат на плекиве како тешка планина, за која не постои земјиште. Изумрело на старото комшиско каф, деновите во кои блескаше сонцето, блескавме и ние заедно со него. Пријателствата, кои од годините пуштиле корења, ги нема. Изумре се. Завист, омраза, Любомора, Втора светска војна. А каде се зборовите љубов, мир, достоинство? Оние кои будат спокој во сечија душа. Оние кои носат топлина, како кога доаѓаат ластовиците, за да ја надвестат полет. Неодамна прочита да очекуваш луѓето да се фер кон тебе само затоа што ти си фер кон нив Е исто, како да очекуваш волкот да не ти изеде тебе, само затоа што ти не јадеш волци. О, хомо хомини лупус ест, убаво рекол Холмс. Да се сака Македонија да и човештото во неја како бисер балкански, кој не е важно дали е оно од помалите. Важно е бисер, бел и чист како утринска рост, достоен за носење околу поток кој непресечно ќе тече се само за да го проложи човештвото. Убавина, која ќе измами насмевка, а не солзи. Дали знаеш Македонија какви синови си родила? Сите беа елинденци. Сите беа момци одбрани. Многу в борба загинаа. Нашите пет струмички студенти, гордоста наша. А денес, што денес? omnium bellum contra omnes. Секој човек има идеал. Основниот човеков идеал е устремен кон вечноста, а до него се стасува топно преку човечноста. Да се биде човек, да се има топла крв, да работи со рака и да мисли со глава и пак да бидеш мртво, нешто мртво, през цел свој живот да се мачиш и страдаш и пак да бидеш гладен и страдан? Од лука до гроб да бидеш роб. Келичера. Е, драги мои, да се биде човек е повеќе од што да се биде си. Тоа е она што не прави исти, а сепак различни. Мојот пријател не се поврати за мене. Моите зборови не допреа до него. Продолжи по тунелот и ја загуби човечноста. А јас, јас длабоко во мене копнеам. Копнеам дека еден ден може би ќе се разбудам во свет, полн со љубов и разбирање, и ќе ја добијам битката наречена да се биде човек.